What the hell was that? Is this ah. dagger part of this Sanders' collection? or was he seeking to acquire it? Pousse. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. J'ai pas envie d'appuyer sur la chape. Merci à l'esquiver. les de basse. Tu peux rien faire contre moi. J'ai déjà fait le parcours entier d'IKEA. Tu peux, peux rien faire. Je ton pied, Non, je vois ton pied. Non, non, tu me vois pas, tu me vois pas. C'est impossible Bon, tant pis, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, je peux pas. Non, non, non, arrête, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête, arrête. T'as voulu me mind, hein Non, mais non Mais comment Comment Comment Comment Oh, t'es allé dans l'autre sens, c'est dégueulasse. T'es allé dans l'autre sens, c'est dégueulasse. C'est pas vrai, le... Le monstre, il est en train de me stream hack, ah, là C'est pas possible Salut Inami. Si je sors, t'es pas là, hein. Très bien. C'est pas ça. Non, mais non, non, non. C'est celui-là. This dagger. Tu viens d'où Tu viens d'où Tu viens d'où À gauche Vas-y, vas-y, viens Viens Viens Oh, tu vas essayer de me couper la route Non, impossible J'ai des baguettes, je saurais m'en servir Oh Non, non, no, non, non ah. Mes mains sont sales Quoi Resquatting You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? attaqué, non, je peux pas. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I I think so too. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. Bien joué, elle a toujours réponse à tout ça. Elle a toujours réponse à tout. You mean me. Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the ne t'emballe pas, mon chou. Je suis pas ton chou, meuf. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it, from what I saw in the ledgers. It was him who sold it to Sanders. Et vous me livrez cette info gracieusement? It's not your style wow, to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle tout with Irene. Chelouche. Chelouche. Ah. is the bookseller? Euh, on en direct un viewer qui, euh, qui se fait time out un peu trop longtemps. C'est écrit en tibétain. C'est à l'origine des mouvements ésotériques fondés par Helena euh, Blavatsky. À la fin du XIXe siècle, l'autrice de la théosophie aurait puisé abondamment dans les textes de l'ouvrage. Mais personne n'a jamais pu les consulter. Je croyais euh, qu'il n'existait euh, pas ce livre découvert dans la librairie sans nom à Darkwater pourrait aussi bien être un faux que la preuve irréfutable de la sincérité. Eh bien, ça fait plaisir. Un dirigeable. ok, De toute façon, si à 30 ans, t'as pas un dirigeable, t'as ta vie. Hein. Let's Reprenons depuis le début. Par où sont-ils passés Oh. This burglar Cambrioleur maladroit. J'espère qu'il est quand même gentleman. Oh. What sort thief Quel voleur abandonne ses outils à la scène de crime What killed all these animals? Qu'est-ce qui a tué ces bestioles hein? Oh, mais c'est des... Oh, oh, ah, oh, ah, oh. Ok, l'entrée. Blood. Seems like amateur work. Du sang, c'est du travail d'amateur. Ah, ah oui. J'ai trouvé ca objet caché à, à full. Ok. Il a marché, il était nu, apparemment, le cambrioleur. Je ne sais pas pourquoi le gars cambrioleur en en nu. Franchement, c'est une grande interrogation. Peut-être qu'il cherchait des manteaux. C'est pas vraiment un cambrioleur, il était juste là pour euh, porter des vêtements. Ah. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Je devrais pas. What the... Charles Hawkins Non, <laughs> je veux pas. Les deux. Il avait des traces sur les mains. Je vous rappelle que dans la taverne, au tout départ, on avait quelqu'un qui avait des scarifications aussi sur les mains. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sandek! Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Lui. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé, hein. Faut pas ouvrir. Hein. Ça, c'est un symbole de protection, faut pas ouvrir. Hein. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Qui lit ses lignes et fait preuve d'une acuité aussi précise que la mienne, peut espérer avoir accès à ma plus grande précieuse possession. Elle réside à l'intérieur de mon coffre et les indices de sa combinaison peuvent être trouvés dans trois cylindres, tous cachés là où la vie et les études se croisent dans le monde grec. Chaque cylindre est numéroté, même si, comme dit le célèbre auteur, si l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est le délice de l'imagination. En effet, malgré ma préférence pour le chaos organisé, je dois admettre la raison finit généralement par l'emporter. Si, par chance, une personne, ou dois-je dire un génie, arrivait à égaler mon intellect et trouver la combinaison du coffre, je demanderai à ce qu'il délivre son contenu à mon ami et collègue le professeur Armitage de l'Académie de Miskatonic. Le contenu de ce coffre n'est pas seulement un vaste condensé de savoir, mais aussi une arme bien trop dangereuse pour qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. J'espère que vous serez capable de mesurer le danger que cela représente et que vous agirez en fonction. Je ne serai dans tous les cas plus là pour vous guider ni pour souffrir de vos actions. Ok, vous avez appelé un génie Pas de problème, je suis là Is everyone on this <laughs> island What link did he find between Charles and an old amulet? brute forcer la combinaison comme n'importe quel génie. <laughs> tu sais, tu sais. tu sais. Cette clé ornée du symbole des anciens est la seule à même de protéger votre psyché. Elle représente sous la forme de médaillon cylindrique. Ah On a le premier cylindre. On a un prix 2053. Suspendu au bout d'une lourde chaîne en son centre, l'étoile et la branche destinée à repousser les forces des grands anciens ont été gravées. Ça y est, c'est acté qu'on sait que c'est euh, quelque chose pour nous protéger. Tout porte à croire que c'est Charles Hawkins qui l'a arraché à son dernier propriétaire, un antiquaire égyptien. Dans les coupures de presse relatant le méfait, la date, le cambriolage indique coïncide avec le dernier voyage de King Caire. Reste à savoir s'il connaît la véritable utilisation de l'artefact. Tâchez de le trouver, ok. Oula. On a trouvé deux cylindres sur trois. On est d'accord. Ah, c'était très très bien caché. Freud's The Interpretation of Dreams. Freud. It's the work that laid the foundations Vraiment, of psychoanalysis at the beginning of this century. N'avait pas chez la fin de Sanders Ah, peut-être. Peut-être, peut-être Pierce. On va bientôt augmenter de niveau euh, sur la médecine. Oh kind of Nom d'un calice. Il semblerait être fait et orné de pierres précieuses. des patates. ah! Message enregistré. Okay. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology friend, of the works of poto. Arkham editions that you sent me. Uh, volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Dear friend. On a trois objets sur lesquels avoir des chiffres. Et où est mon document Attends, oh. Oh, j'ai un truc. Ici. Un indice. À trouver. Point d'interrogation. Vert. Ah. Oh. What a strange amulet. Yes. Super. Gramophone, es-tu là ah, Ok. Et ces gouttes rouges de l'épia précieuse repose. Ok. Ça, c'est le calice. Donc, on va commencer par ici. On a un liseré, une cicatrice, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Le nombre de soldats du... Alors, moi je dirais le nombre de soldats debout du jeu d'échecs blanc. Donc, ok, donc... Je dirais 3 merci pour l'anthologie des œuvres des éditions Arkham que vous m'avez fait découvrir. Donc il faut découvrir le nombre de, de, volumes, c'est ça Volume 9, Azathoth. Oh non, Azathoth. Drake talked about a particular volume. Oui. Ok, donc la phrase qu'il a dit en bas, ça ne sert à rien. EP Derby 9, bah écoute, c'est le 9 en fait. Qu'est-ce que je raconte C'est volume 9 en fait. La réponse, c'est le 9. Vous avez cherché un génie This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He... he's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. C'est écrit pas catatonique. Il est catastrophique. Il est poteau électrique. Quoi What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. Ten minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. What are his symptoms? His temperature has been going down. température ne cesse de chuter, ses tissus se décolorent et son corps est totalement figé. Bah c'est un nerd <laughs> C'est un gamer Allez, enfin, merci. fin de l'affaire. Je ne le reconnais pas. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? Show me his file. That... That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. On nous cache de quel mal il souffre What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. That'll do for the time being. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palubral tissue. Lord, this smell. Lavez-le. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin tendre au toucher. Et pourtant, c'est un homme. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right but his body is undergoing unnatural mutations. And this okay. transformation is killing him. his body simply tuer. can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not Bien here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? Voilà. I'm not as convinced, you see. Il me fait penser au méchant dans... Euh, no, doctor. Hellboy. patient isn't himself anymore. He's dying. Really? Really? isn't himself. He's changing. His Celui physical qui, euh, characteristics, euh, they are more invoque animal than human now. Fascinating. Fascinant, mais mec, tu dis pas fascinant quoi. Could you be more precise? Cephalopod, perhaps. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Okay, le bureau, le bureau, le bureau. Bien se faire bolosser. The last. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis euh, Sanders. Euh, euh. Something is wrong with his masts. C'est un genre de puzzle. Tourner, attends. F, premier zéro. Attends, oh, attends. Oh. Ok. Non, il faut que ce soit dans le même sens. Vous avez fait appel à un génie. cylindre était caché dans le bureau de Fuller, contient ses réflexions suite à des séances de psychanalyse auxquelles il a soumis Sarah Hawkins. Okay. C'est pas si compliqué à trouver. Hein. Est-ce qu'il a de l'argent Excusez-moi, je, suis en pleine enquête. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to Oh, le mythe euh, Vous me saoulez It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. que étrange délire découle de ses dons exceptionnels. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was J'ai cru que But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. La pauvre. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. great Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. Mais attendez. C'est pas Fitzroll I am prepared. Le capitaine qu'on croise au début Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection between these three? It is that I had the j'ai eu la présence d'esprit d'installer la morgue au sous-sol. C'est important la présence d'esprit. Salupio Salupio Sarah Hawkins is the connection. Collectionne les chaussures brûlées pour s'habiller en. Quoi I must go back to the basement. Oh non. Oh aïe aïe, révélation. Pas pratique ces escaliers. Hein. Je recommande pas. Qu'est-ce qui lui remet de l'eau euh, la présence d'esprit. Ok. C'est pas du tout du Silent Hill. Hein. <laughs> Toi aussi, t'es rassuré ou pas Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. C'est le mec qu'on croise au début Thank you.